ini tombol power ini mode ini ganti lagu ya ini untuk micro SD ini USB ini ada LED kita nyalakan ya enggak Reach out Eh, ini remote-nya jalan ya. Ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya.